Sekarang jadi pengawal. Pegang senjata. Ah, Raja Gedung Batabo Malam Batabo Pandu. Tidu ah, hina netiro, ya, kebayang-bayang sambil kebaca baca media sosial atau dikenal dengan metos tapi eh, nangro itu nangronya nangro sudah modern ya jadi yang geduk ya <coughs> di samping raja di tiga lima. tak ime tu mano kapalo op tiga lo nyan nyan mano pakan nyan nyan pakai baju kalah utai <laughs> yang kenyang tak buat menyona ajudan tanya nyan ha? eh kat dua main senjata nah di raja tengah geduk-geduk baca-baca make sauce yang di dalam mesot ditulis Seorang ibu sudah tujuh hari tidak makan Up! Giban? Aman? Beres? Beres <laughs> Di mesot ditulis ha, Dengan bahasa Kelayu Seorang ibu dan keluarganya Beserta anaknya sudah tujuh hari tidak makan Nyan kapal Kapalau Lega baca mekos langsung Raja bersiap gerbangnya Terdetak seorang panglima Panglima, nyopat lan tuan Iat, sorban senjata Tak Lapor Lon si panglima Umping melimbing Siap menerima kita Eh, jadi menawahai panglima Ya lun titahkan Mbak Dro ke. Nino tanyo harus tak berangkat. Lun beserta ajudan akan lun jak. Tahu naga pegah kita keluarga urengnya ureng inang tiro dengan ledro anu hanai paju buka tujuh orang. Nyo harus lun segera ceritakan. Dron Pak Ajudan eh, siap. Jadi lun tinggalkan istananya Pak Dron yang panglima ne jaga begin. Oh, tiap yang mulia. Menyonyan kita, hana pat pentah, lung tegera nak sadaka. Eh, eh, eh temala kejak, ala kejak, ala kejak, abang limpah. sabo tempat di dalamnya kau sabo kubuh rumah nyan bak tempat cerita bak sabo masa bak sabo metos bunuh di dalam kubuh nyan ka betuh ada bedi pula lo kapan cipreta ane berita berjo ha kan? yang kedanya untung najudan kita perintah perintah <laughs> kan wayang bos dia hanya hanya ajudan. Kula mena pensus na staf tu serta sus sus sus. Hehe, mandu je dah perintah. <laughs> Terus dah menyan. Kiban, aman. Nak tak mulai lom yo. Ya? Ajudan, ah, balik. Ya. Mbak lam kubunya, nak duduk tidur orang inau. Di cuponya dah sampai geduk getingan ke mata. Ini kan ke mata. Tira ke masa Gaya na tadi Uga mencuda Kata pada apa Mak ni masak Nanti ada kan masak Bibir lagi aja limnyan Ibu tak ke hijau beti Sampai di dalam netro-tro Yang mak megang karap Di tetangga api Mana ibu lipu-lipu Kakak saya kukau lah dia perang cuma-ma Dia orang ni nak nyalang tu Kewat-wat Lepu dalam yang Nyan Dari luar rumah Raja Gedung Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan di luar Nolun tuan Pernah masalah di dalam Lon dengar tak karu Tiba masalah? Yan, kita only uh, ah, cupo. Kibang han masalah? Kata ujung roh nak dapat jauh buah nak minta tak apa di pemerintah nak dipegangnya dipegangi. Saya kata tak mampu kah nak dapat apa? Dia pegang negara terkaya, terkaya. Han empat ni. Raja langsung terkejut. Huh, kapal ni. Nah, rupa jiraya lo ngah naik pada ubu kat tujuh huruf. Ku fikir bak medsos ni ulok-ulok. Ha? Ternyata betul. Ya kan betul. Ah, lantung raja kecoh sikap. Kecoh sikap. Gehai ajudan. Ajudan. Budek putih. Nyot raja balik langsung. Kedah ke istana. Balak. Eh, lanjutlah ke budek bila budek bila budek bila musik. Eh, lelah, langsung gejak ulikut gejak ugrepo gemitia kami hitam dan bagian menumpuk kami hitam Oh my god, dia kata. Nak nak mati hitam, nak hitam macamnya ya. Kamu yang hitam ya, nak hitam. Hi kami. Ha ha ha, lantau nak jaga perintah. Ajudan. Pudik betul. Nyan gejok motong. Nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan. Ya, ke pergi ke. Pergi kami hitam ajudan jaga yeah. laju kerja adu di raja gebar kedua motor lelaki ajudan hang bi ngeke ni raja bah lun bah eh kata bung di calon tu di akhirat ni ke raja memang siap raja ya ah, raja langsung gebar motor ga pro là thôn của bên nhân cả mình người chọc người hơi là đan ờ, ờ, ừ, người thí người thí liệu người thí người thí chủ luyện mà đúng lúc bụi cứ mà sạc chứ nhà anh cứ mà sạc qua bên ngon lên là nhà cả mình người ta muốn nó cái mà sạc qua bên là ngon Yan, kuah belangon ke masak dia raja. Tapi dia cepat pun dah ke depan dah raja. Gemasak laju. Ha? nếu cái mà ta cái cho ta bỏ trung bộ thì là cái đồ ô cái tôi lượng cơ ăn chú có dạng đự dạng đu nó và dục được ta là lớn nhớ cái này lông bùi à, cái đó cứ awa drone cứ du di nang ro yang paling kaya nyo nyo kami idam nyo lung korban ku ro ku pokoknya tinggal mama gam lung bala pokoknya idam tu angkunyane cerita di nang robere nanggo mendolat panglima merdeka nasaboraja yang cukup bere lanjut ke bagi kebaca metode langsung kerja udah empat gemel langsung kameng hitam